大家晚安，欢迎大家今天参与我们的直播。我偏偏不说大家好，我是陈老师，怎么样？我就就要怎么样就要特别改一下。这里我现在是直播，好吗？哦，感谢大家今天参与我们直播哈。那上个礼拜啊，不好意思，老师状态不是很好，所以上个礼拜的直播啊，这里是有一点点感觉品质是蛮有点乱的，好吧？那今天呢，哎，不会，老师今天非常的健康，非常的 OK，好吗？所以我们现在开始我们的直播哈。 大家讲一下哈， <coughs> 我们榴莲批算呢，下一周会全部都会完成，不用担心，无论你什么时候报名的，下一周会全部都把它完成，都会交案，好，请不用担心。那我们十二月二十三号的那个法会啊，我们报名到十二月二十一号，我们就截止了，还没报名的赶快报名一下哦。好，那金毅老师他说他明天吧，啊，金老师说他明天会公布他的法会，那到时候各位再去会会跟各位一起怎么样，跟各位一起报告一下啊他的法会内容。 好，那我们废话不多说，我们直接进入一下我们今天的主题。首先，我们谈一下中国拜访沙地阿拉伯这个事情啊，这个我们都知道，中国拜访了沙地阿拉伯，啊，商量以后要用人民币来作为结算单位，还有签订了其他的一些两岸两边的一个合作，这个部分呢，就是我们今天要谈的内容。首先呢，我们要知道一个关键，那就是中国跟沙地阿拉伯的能源交易啊，我们都知道它能源交易量很大。 因为目前中国到现在为止啊，都是世界上最大的能源进口国。大概，但但是说它很大，它到底是多大呢？嗯，我们就来根据啊，二零二一年的信息来看，沙地阿拉伯每一天要向中国出口一百七十六万桶的原油。一百七十六万桶有多少呢？说实在的，当数字超越我们一般日常所能够接触的数字的量啊，我们就没有什么感觉了。 就像现在老师去感觉说台北的房价爆出了天价交易，对不对？老师也没什么感觉，为什么呢？因为我不在房地产界，也没有买卖房屋，所以说哪边交易很高很高，几亿几亿元的，那那个对我来说是没有感觉的。啊，那么这个房地产高低啊，就跟我没半毛钱关系。当然，原油也是一样。但是我们把这个数字啊放到今年的十月，美国总统拜登先生为了抑制油价，释放出了战略储备原油。 来来要来压低油价，那美国到底释放了多少原油呢？答案是一千四百万桶，大概就是沙特沙特阿拉伯要出给中国一周的数量。当然，美国在今年六月啊，也有释出更大量的原油储备，大概就是四千五百万桶，也差不多是沙特阿拉伯出给中国大概一个半月的量。 这里各位要注意到一件事情啊，我们刚刚计算的基准呢是沙地阿拉伯出给中国的数量，不包含沙地阿拉伯出给全世界，也不包含俄罗斯出口石油，也不包含了伊朗或是委内瑞拉等国他们每一天出口的数量。所以说，这个单单就是沙地阿拉伯出给中国的数量而已。 所以，我们在这里啊就不难的去理解，为什么美国大声疾呼的要降油价，然后把战略石油大量释出，最后就是雷声大，但是雨点小，就像把一块大石头啊丢到了湖水里面，扑通，哎，又恢复平静了。而拜登总统他是傻子吗？各位千万不要去小看他这个人呐，他可以登上美国总统的男人呐，他当然是很聪明的一个人。 他把当年低价进口的石油做储备，在最高价的时候卖出去，然后等油价回落的时候再补买进口回去储备。这个怎么算呢？美国政府其实他都是不会亏到的。而我们也得把这个事情这么来看，拜登会出手战略储备原油，就代表一件事情是非常重要的一件事情，代表是美国政府是无论如何都不会让乌俄之战的战事扩大。 美国只愿意让战争停留跟锁定在乌克兰这块土地上而已。而既然战争的规模是由美国来控制，所以美国政府就会放心的去试出了他们的战略储备原油，来一边压低油价，一边赚取了价差。各位要明白，这个原油的名称就是战略储备原油，意思就是国家为了准备因应战争或是任何能源短缺的状况。 都要确保他们国内的能源是不会被中断的原油存款。既然会试出啊，代表战争不会扩大，而且也不会变得说延伸到其他的国家。所以当初美国跟许多专家说，拜登试出战略原油啊，是在玩火，是在败家、败美国的老底。老师当时是觉得，拜登这老头子他真的是很会赚钱，对不对？你把以前。 低价进来油，高价卖出去，啊，油价回落的时候再把它补回来。各位不要小看这件事情啊！你三块钱的油，好，那十块钱卖出去，然后再用七块钱买回来，这个东西啊，它里面价差是会浮动的，就是它这个钱赚来赚去啊，它是可以赚到很多很多钱的。而沙地跟中国的关系越走越近啊，这里就揭示着未来沙地阿拉伯的新一代确实的已经明白了。 自己不是被老天爷独爱的种族，因为绿能这个议题啊是不断的推陈出新，而且那个绿能转换的效率啊、功率啊也越来越高，效能也越来越强。加上核能也被欧盟纳为绿能，汽车啊都改为电动车，那么原油的角色也必然不 <coughs> 也必然不会是永恒的优势。况且原油的库存啊它是有限的。 抽一桶就少一桶，这个也是很现实的事情。所以在这个状况下，有着拥有全世界大量资本的沙地阿拉伯，跟拥有全世界工业力最强的中国，就可以说形成了一个绝配的组合。沙地阿拉伯啊，长期缺乏完真正完善的基础建设，应该说，除了两岸三地、韩国、日本、新加坡等地之外，世界上大部分的国家基础建设。 它的不是没有更新，是更新的速度是稍微比较缓慢那么一点点。那么现在沙特阿拉伯要自强，首先自然需要强大的基础建设这个部分，中国必然就是世界的首选。包含现在的阿乌利沙、是沙特阿拉伯里面就有所谓的龙中国龙城哦，他们已经不断的去建建第二期了。而这些基础建设为什么不挑日本跟韩国呢？这两个国家的基础建设啊也是非常首屈一指的。 法国人地铁也是名列前茅，那为什么非得找中国不可呢？这里面就比较有意思了。怎么说呢？因为中国啊，它是一个少数对全方面的基础建设都有经验跟能力的国家。也就是说，中国的基础建设的能力啊，不会太偏重于哪一个专业，而是全方面的建设经验。而且，不是只有少数公司有这样子的经验。 包含中国的国营企业，里面都有强大的建设经验。毕竟中国搞的是他们整个国家的全国性基础建设，什么地理环境、山川水文，从南到北，包含沙漠地区、沼泽地区，中国都有直接而且完整的建设经验。而在其他国家，都大部分啊都是单一的专业是比较多一点的。 所以，如果是国家级的基础建设，找中国政府出面安排官商勾结，哎，不对，安排企业对接，那就是买方国家最有保、最有保证感的这个建设方案。因为无论如何发生任何事情啊，中国政府都会出来善后，当然包含把出问题的人给善后处理，那也不在话下了。 所以，这对于沙特阿拉伯国家来说啊，他们要的不仅仅只是可以争取到这个世界最大的原油进口国的订单，而是后续的中阿之间的贸易以及工业合作。一个穷的只剩下钱的国家啊，以一个相形之下没有这么有钱，但是它是有技术的国家，那这两个就一拍即合。这对于泛亚洲的整合是绝对有利的地方。 这里老师必须提醒一下各位啊，永远不要小看穆斯林跟伊斯兰世界的人，因为他们曾经是世界的征服者，孕育出来的文明底蕴啊，还有他的文化素养，完全不比我们中华文化来的低。甚至啊，我们讲到这些武术、占星这些的相关文化，伊斯兰世界的学者可能还在我们之上，都有可能的。 而我们中华文化的优势啊，是在于非常早期，我们就摆脱了政， <coughs> 我们就摆脱了政教合一的社会模式。就像皇帝是什么？皇帝我们称他为天子，天子是什么？老天爷的儿子，他是代天来去行使他管理百姓的权利。但是没有一个国师或是一个青天监，在中国的朝代上面可以去强迫皇帝你去干什么事情。 例如什么呢？例如大漠天子铁木真，也就是我们的成吉思汗，当他的国师啊通天阔阔出这个掌握全蒙古宗教势力的大萨满，想要挑拨铁木真跟他的兄弟哈萨尔之间的争斗，被铁木真发现之后，不管你是不是大萨满，不管你是不是宗教中心，也不管你是百姓是不是很信仰你，直接把你怎么样？让他用另外一个弟弟铁木格在大庭广众之下。 直接把你的腰椎给它折半，啪嚓啪一下就没了，让他跟蚯蚓一样结束了他这一生。所以说自此之后啊，自此之后我们就发现说，蒙古他再也不会怎么样了，蒙古再也不会受到了什么受到这个宗教的影响，他去任何的西征啊，都是由他们的寒廷来去单独的去处理。所以说，不管你是萨满还是德鲁伊，你都可以继续跳大神，没有问题，办你的法会也没有问题，皇帝也会尊重你。 代天去说话的权利，但是你不能影响到皇帝的统治权。如果你想干涉政治，哈，通天屋阔阔出就是你的榜样。这个铁律啊，直到蒙古帝国崩解、元朝覆灭都没有改变。重视宗教的草原民族尚且如此，其他的中华朝代也是一样。所以中华文文化的文明啊，可以说是在清朝以前呢，都是发展稳定而且快速的。 但是沙特阿拉伯跟许多国家，包含欧美，都是长期的政教合一，直到近代欧洲才分离了政教合一。所以近代欧洲的发展是非常的快速。但是中东国家以及印度等地区，宗教领袖还是等同于政治领袖，所以文明发展的速度就会比政教分离的国家还要慢上了许多。 比如说，印度总理莫迪他就必须站在印度教的那一方，因为印度教的势力是支持他能够当上总理的一个重要的依据。所以说，在印度而言呢，他们政教没有分离，种姓制度摆明的说废除，但是实际上它还是存在。只是呢，现在因为有资本主义的乱入啊，在印度你可以是贱民，但是你可以变得很富有的贱民，那么别人还是会替你服务的啦。 而阿拉伯世界啊，拜美国首次变成了暴发户。为什么拜美国所赐呢？因为美国为了替换所谓的金本位制的货币体系，让自己可以获得全世界金融的霸权，所以就必须绑定必要的物资，那么就是石油了，来跟美元做挂钩。在美元跟石油挂钩之前啊，当时的石油价格一桶是不到十美元的，因为美国做了油源的交易，跟阿拉伯世界做了这样子的一个挂钩。 所以石油的价格才暴涨数倍到数十倍，阿拉伯世界才就此翻身，从贫困的沙漠民族变成什么？变成土豪，对不对？这个是一个双赢的局面。也就是说，除了美国跟阿拉伯这些世界这些产油国以外，其他国家都是输家，就他们两边是赢家，就叫双赢，不是多赢嘛，对不对？而也因为如此啊，阿拉伯世界的穆斯林啊，一直以来都与美国保持着一夫一妻制。也就是说呢？ 它是知恩图报的概念，大概率的就是以美国马首是瞻，但是报恩归报恩的，也不会像我们台湾跟日本政府一样，把美国当成祖宗来捧着。这日本即使被广场协议啊打到变残废了，我们台湾高科技啊被挖走，不出五年就要变成经济的植物人。我们这两边的政府啊，还是像什么呢？套一句比较粗俗一点话，在中国啊有个戏言啊，哈，这是开玩笑的话了，叫做什么？叫做舔狗，对不对？ 这形容词啊是有点戏谑啊，但是我们台湾的经济啊大概率就会毁在这里，不用等你共产党来，我们自己人就会自毁长城了。好，回到主题后，阿拉伯世界虽然保持着对美国的忠诚，但是实际上自己还是有国家自强的概念，例如军火交易，阿拉伯不是只买美国的军火，也买俄罗斯的，也更买中国大陆制的，因为他自己珍惜自己国家的筹码跟他的资源。 不会像我们台湾一样免费大赠送，被人抢劫了，我还帮别人点钞票，对不对？所以阿拉伯世界基本上啊，一直保持着跟欧美世界的外交议价的权利跟筹码。所以即使到了现在，阿拉伯已经可以确定，美国它已经移情别恋，只爱他们自己。之后两边没有实质的利益筹码可以交换，所以现在就进行了缓步的与美国缓步非常缓慢的进行的脱钩。 而慢慢的转过来跟中国开始挂钩，这个时间的进程呢不会很快，用我们人类的单位来计算呢，它至少要以十年作为一个单位。这里老师必须说啊，对历史与国家，我们都必须要怎么样？最短五年，正常以十年的眼光去看这些的发展。而我们自己的人生也是一样，我们如果没有对自己的人生、职涯或是自己的一个发展有五年的规划，然后呢，这个五年是我们的长远目标。 然后我们逐年去检视，而且寻求进步，那我们所寻求的人生事业发展必然会是一场空，为什么呢？因为我们人类它毕竟说到底啊，也是一个生物动物，对不对？所以说我们要用生物的角度啊来看待生命的规划，生命的周期越短的，它的生存质量也就越低；生命周期越高的，它生存的广度也就更高。也就是说。 当我们只想到短时间的立竿见影，获得重大的收获，这个基本上你在梦里就可以得到，因为梦的广度是无限大的。但是如果放在现实的生活中，这个是很难的。当然了，也有人会说，老师不对，不要做那么久的规划，对不对？我们买乐透彩、买彩券这种，每周都开奖好几次，一次就可以让我们整个人生翻转过来。 这个啊、我们也鲜少看过，得到巨额财富的人，就说那个中乐透中个几亿元，对不对？然后他本来是很穷的，老是不怎么样的家庭，他得到几亿元之后，就让他们人生翻转过来，这个是非常少见的。大部分的最终的人生呢，大部分都是破产，然后打回原形。为什么呢？因为他只着重看到眼前的财富，所以说他一得到就会把钱用在没有收益的地方。刚刚，刚刚老师已经讲过了。 如果你做的时间越短，你的生生生命的价值就会越窄。那当然，你没有办法承受这么多的东西，也就是他的生命质量本来就很低，得到过高的财富。就像我们人类的身体已经很虚弱了，对不对？我可能刚动完手术啊，刚切完了心肝脾肺肾都给他切光光了，我很虚弱，这不是我正在休养。这时候你给我吃大量的补品，人参啊，什么燕窝啦，还是什么的，什么什么各种超强的补品，那也没有用。为什么？那叫虚不受补。 对不对？我们只有两公升的塑料瓶，我们没有办法装十加仑的水进去。位东老师的意思吗？当然，你也可以这么想，但是你做不到。就像共产党，中国共产党以前在这个他们的大跃进的时候的口号是什么呢？人有多大胆，地有多大产。结果呢，带来的只有粮食的欠收，然后大规模的饥荒。很多事情啊，还是一句话：我们可以这么想，但是没有去做，我们永远不知道我们自己有多愚蠢。 但是你从实验之中明白自己的愚蠢了，那才是我们真正成功的开始。我们人类的科技跟文化都是从实验失败中求得进步的。所以人生啊，真的不要怕失败，就怕你不去认真的履行你自己的看法跟想法，也不想去追求啊，追求那个我们长期的建设，只是想要短期的爆发式的利益。因为爆发式利益，你一旦拿到之后，你剩下的就跟炸弹一样，你只有一片狼藉。 对不对？各位懂老师的意思吗？所以说，回到重点，这个沙特阿拉伯啊，现在就准备了建立好自己系列国家的基础建设，包含了什么？包含跟中国签订的一些交通、能源以及各种科技的计划设备，包含的绿能啊。各位要知道，我们根据科学家的计算呢，这个世界啊所需要的全部能源呢，只要靠一个架架设大概哪里呢？架设在撒哈拉沙漠之类的地方。 不用一半的区域啊，那么做一个太阳能发电的一个广场啊，那就足够全世界所需要使用了。各位有没有想过，其实我们能源是不缺的，可是为什么说我们有能源危机呢？因为 <laughs> 卖能源的他需要我们有危机感，他就可以把价格卖得高一点嘛。各位懂老师的意思吗？我们的粮食是不缺的，但是粮商要让我们觉得缺。 我们的能源是不缺的，但是能源的卖家让让我们认为我们缺，所以是说呢，我们就不断去追求能源，我们不断追求粮食的稳定。事实上，这些东西在地球身上本身就是完全足够我们所有人类免费去使用它的。而阿拉伯世界啊，什么都缺，就不缺寸草不生的沙漠。改良一下，他们自己可以除了原油之外，还有源源不绝的绿色能源，有太阳能的使用。 而太阳能发电啊，恰好又是中国的强项，这个部分呢，对阿拉伯世界它就很重要。而至于石油是不是要用人民币来去做交易，反倒不是这两国现在要追求到的重点，因为你既然动到这个东西，就是要动到美国那块货币的蛋糕，这个那现在来讲，并不是这两国的当务之急，毕竟他们两个商讨的不是如何抗美，而是如何要一起发财，怎么样把大家经济搞好。 想搞毁别人的，那只有央格鲁萨克逊民族，而不会有其他国家的啦。而且，毕竟说到底啊，这个刚才讲到这些货币啊，只是金融游戏的一环，并非是这些国家他们最优先要谈到的一些核心利益的。但是，别人的发展就是美国的威胁。事实上，我们可以很简单的去了解，美国对于全世界的心态啊，那就是。 别的国家不能维持最原始的低端生活，他对就是一个对世界的威胁。各位懂老师的意思吗？谁过得比较好，美国就说他是世界的威胁。对美国而言，他们的国土必须盖在其他国家的血与泪的上面，才是他们的铁王座，才是他们的的权力的游戏。这是源自于欧洲的封建殖民的思想，而且不断的刻在 DNA 里面，不断的流传到现在。 而我们能够评判它好坏嘛？这个我们也不好说，对不对？我们只能说你可以这么想，但是你做不到嘛，对不对？各位你说是吗？好，我看各位什么问题哈，老师尽量讲快一点哈，让我们才不会是说每次都讲不完，好吗？大家晚上好，这边有个东西按一下，什么插入广告什么意思啊？我们看一下，我按一下哈，我不知道那什么意思，按下去发生什么事吗？你有看到什么事吗？我是没看到什么事，哈哈，我真不知道在讲什么，来。 老师周报有吧？有吧，应该有吧。中国为什么放突然大放防疫？措施，放过一票医护人员主要放宽一大波，包含医疗人员感染了，那个本来就会这样子啊。你我老师去年底的时候就讲过了，中国在去年就应该要全面开放，但是呢，你要移动，你就必须打第三季或第四季疫苗，你才让这些人流动出去。这个流动。 是没有办法的，那一定得要流动。老师去年年底，各位有参与老师的直播，老师讲过这句话。当时老师就真的觉得中国政府，你是应该让大部分人在春运的时候尽可能的流动。但是你只要要要出门，你就一定要打第三季或第四季。必而且如果你有人要来拜访你，你也不去打第三季跟第四季。当时如果这么做，还这一点其实就没有那么大的问题了，好吗？老师，二零二三一月六月几号出？后天，呃，周三吧，下周三，好吗？ 这个月不太平嘛，那没办法，我上个月讲过，这个流月板就不太平，正常的事情嘛，好吗？中国成都据说被入境隔离已经放宽到五加零了，哎，不错啊！那老师是不是可以去中国绕一绕啊？有人讲，有人要跟我约吗？ <laughs> 我去中国绕一圈好不好？不要约太冷的，什么黑龙江的，对不对？那个我是不行的，我最远可以到哪里？我知道，如果现在去中国，最远去哪里啊？我看北京应该去不了，因为北京还蛮冷的。 北京冰天雪地的，对不对？ <laughs> 再看看吧，好吧。老师，请哪里哪有申请榴莲披萨？在我们的这个，等一下你看回放的时候，它下面就有了哈，我们的链接就有。台今天搬到美国之后，会被技术移到本地公司，然后成为弃子。各位要知道一件事情，台积电的技术都是来自于美国，好不好？我们台积电不是研发中心，它是一个制程中心，它就是可以把你的想法变成现实。但是技术本身就是美国的，美国没有剽窃台湾的技术。 这绝对是错的。所有技术、高科技的技术的根源是在美国，而由美国设计出来的。我们只是台湾人很会开工厂，我们把它实现而已，好吗？这是不一样的事情。原本的发想、原本的智慧财产权都在美国手上，所以美国说要把它收回去，这个不过分。过分的是我们台湾竟然放行了，对不对？ <laughs> 好吧，大家晚上好哈。下在六年多过去，经济霸权，现在经济发展慢了，矛盾起来，党争二年少就好看了。 那还好啦，其实美国其实我觉得二零二4没有那么大的问题了。好，感谢秋夏，感谢秋夏赞助哈。我正好没看到小林来哈，小林如果你来了，你那个信要再要给老师一下，因为老师也找不到你，好吗？好，这推进个海河国家跟人民币结算的时候，都会有哈。按一插入贵格广告，真的吗？有插有看到广告，我不知道 <laughs> 我不知道哎，怎么有广告呢哦，我刚才只是试按一下，但是我刚才并没有是说一定要按这广告了，好吗？家看回放的时候有广告。 <laughs> <laughs> 好不好？来，好，那没什么问题了哈，那我们继续下去好。所以说，我们刚刚谈到啊，在布袋戏里面，台湾的布袋戏里面有个叫《黑白郎君》的真人版，就是唱的什么呢？别人的失败就是我的快乐，把郎也洗白，就是外快多了。这个美国啊，既然知道中东这个古丝路的中华和文化合作的伙伴，即将借着现代中国的手要重新建起来。 强大的阿拉伯的大食帝国，各位真的千万不要小看这个过去的大食帝国啊！大食帝国最强盛的时候啊，它的疆域东起印度河和中国的边界，西至大西洋沿岸，北达里海南接阿拉伯海，是继波斯大帝国、亚历山大帝国、罗马大帝国之后一个地跨欧亚非。 这个三个大陆的一个超强大的帝国，各位知道，它曾经是世界的中心之一哦。而促使这个阿拉伯大食帝国强大的原因啊，在于他们非常重视商业跟贸易。这个是在伊斯兰的世界的先知啊，穆罕默德他在世的时候，他就说过了一句话，那什么呢？他告诫他的徒子徒孙啊，说商人的是商人啊，是世界的信使。 和阿拉在大地上的忠实奴仆，而且他们在他们经典《可兰经》里面呢，也明确的规定了要鼓励跟保护商业，是所有穆斯林必备的义务跟道德。所以中国重视农业， <coughs> 欧洲重视工业，而在阿拉之间的阿拉伯世界就采取了商业、贸易的贸易的路线。 所以啊，我们中华文化的思路啊，其中往西的西三段思路啊，就跟阿拉伯有密不可分的关系。应该说，就是因为阿拉伯世界它非常重视商业，所以丝绸之路符合他们的国家利益，而进而促进了欧亚非大陆的一个商业贸易的整合。这里啊，老师还是要说一下，我们所谓讲到的古丝路啊，不是一条丝路，好吗？这条路叫做丝路啊，不是这个意思。 很多人都会误会了，以为丝路啊就是一条大马路，对不对？上面走都是马跟骆驼，还有马车，然后川流不息的去做生意。哦，丝路啊，它不是一条路的名称，这是不对的。哦，它是它是一个，它是有很多很多段的。而所谓的丝绸之路啊，它总共分有三段，包分为北丝路、东丝路跟西丝路。为什么说分段呢？因为这每一段的丝路啊，里面还有细分三条不同的北、中、南三个路线。 所以说，我们所说的古丝路，它其实最基础的单位就有至少九条，九条通，对不对？ <laughs> 而我们刚刚谈到的中国与大食帝国、阿拉伯的这个丝路啊，是属于西段的丝路。那么，这个强大的大食帝国最后为什么灭亡了呢？答案是的，它分三种。第一个就是它是政教合一，这我们刚刚讲过了。政教合一啊，在在第一个大食帝国的朝代啊。 哦，使用的怎么样？使用的叫合一，然后让他的国家发展受限。第二个是什么呢？他的第二个大食帝国的时候啊，他的把这个帝国的字啊变成了世袭制，而不是部落制，变成世袭制。所以说世袭出来的，你的子孙有些就是笨蛋，对不对？你看明朝朱元璋很聪明，但是呢，他的儿，他的什么，他的下一代啊，皇孙，对不对？皇太孙。 啊，就不是很聪明。然后明惠帝就不是很聪明，到后面还有木匠皇帝，对不对？还有什么明宝宗，对不对？土木堡之变，都是一些愚蠢之辈，是不是？所以说世袭制绝对不是一个很好的制度。而第三个就是他的兵权是过于分散的，导致军阀割据。这个明朝末年或是唐代末年的时候啊，就有这些问题。那我们先看看明朝末年呢，朱元璋就为了避免国家在陷入了当时你可能唐朝或者其他朝代军阀割据的状态。 所以是说啊，他就仿效了什么？仿效了这个赵匡胤，对不对？就把天下的兵权从这些将军的手上取回来，统归于兵部。就即使你是开国大元帅徐达、常玉春、常遇春先挂掉不算，徐达、汤和之外，这些即使你是这两个人，你没有兵部的授权同意啊，这两个大元帅，你连马夫也叫不动。而兵部呢，也不会听将军的命令，兵部也只接听皇帝的命令。 不过朱元璋这个方法是很不错，是没有错。但是呢，他把兵权收给兵部，但是他的儿子那些亲王、那些王爷们手上居然还有兵权。所以说后来啊，我们的朱棣 boy 啊，燕王朱棣啊，他才能够怎么样？秦王对不对？秦王护驾，他把他的把他那个侄子啊，直接直接把他赶到新加坡去了，不，是赶到马来西亚去了，还是什么地方去了？他们才要郑和下西洋嘛，对不对？ 所以是说啊，这个东西啊，兵权还是很重要。但是阿拉伯世界啊，就是把兵权弄太分散，就造成他们军阀割据，就才会完蛋。那接下来就是最后就是什么问题呢？就是结合前面两个问题，你军阀割据，你这个四级制你没办法统御的时候，当你的外部有一群没有以上问题的国家入侵的时候，这些军阀立刻就鸟兽散。为什么？因为每一个人的势力都是一点点、一点点、一点点，你去。 单一的对付朝廷，你可以对付外部敌人，你能力不够。而这个入侵者又不是一般的入侵者，他是谁呢？他是蒙古帝国的铁骑，成吉思汗的孙子蒙哥汗，然后率领的蒙古铁骑啊，进入了中东地区，如入无人之境一样，血洗了阿拉伯帝国，屠杀了八十万的巴格达百姓，巴格达当时就直接变成一个巨型的坟场。 而这个蒙古帝国的屠城方式啊，让未来的蒙古帝国衰落之后啊，它也失去了所有外交的力量。为什么？因为你到出到后面，整到杀了杀遍天了，当然你只有你把人都杀光了，谁还给你做外交呢？对不对？这导致啊，即使在元朝之后啊，蒙古啊也没有什么力量重新的再振作了，因为仇恨种下的，你只有荒芜。而日本在第二次世界大战里面呢，他也没有学到这一点，为什么呢？ 因为后来日军侵华所造成的南京大屠杀，就是在仿效蒙古军队的战法，希望杀到你怕，杀到你看到我就投降。所以二战之后啊，日本毫无能力啊去跟其他国家进行结盟的机会，最后才被盟军围剿战败。所以直到现在啊，日本它还不是一个正常的国家，它还是美国的的占领国啊，它是一个被占领国。所以日本前首相安倍晋三啊才会一直念之在之的。 希望能够把日本恢复成正常的国家，而日本也是因为受到美国的扶持，不然它不会恢复的这么快。所以说，日本把美国当成祖宗来捧着，其实也是很合理的事情来各位说是吗？而这样强大的大慈帝国啊，到了近代一样成为了富豪，只是现在他们更想要的是唤醒他们身体里面沉睡的贸易与建设的 DNA。 而这个美国是不愿意帮助他的，所以能依靠的只有中国这个数千年来的老朋友。从唐代更甚至更早以前呢，这两个世界就一直不断做贸易。所以说呢，这个时候大家彼此重新的来交换彼此的利益，一个出钱，一个出力，再次把它经济给它搞了繁荣起来。要知道，这一次中阿之间的会面呢，它签订了三十四项的合约，里面不只是能源，还包含绿能，包含绿色的。 氢气、太阳能、光电、信息技术、云端服务、运输、物流、医药、房屋建设，还有建工厂等等多个领域的空间，里面他们是全方面的去合作。所以是说啊，你以为他只是谈油源吗？不止，他要的是全面国家富强的基础原则。 这个东西一盖下去，没有十年你是不会结束的啦。毕竟人家还沙漠，哪那么容易盖呢？打地基打一打就陷下去也说不定，对不对？这个老师不懂建筑，但是中国的专家懂，是不是？他们的地形实在太多了。所以我们看到，阿拉伯接待习近平的规格啊，是远超过接待美国总统拜登的规格。但是习近平不是受到最高规格的，当时的川普总统啊，也就是特朗普啊，他也是接受这么高的规格。 为什么呢？因为拜登总统去啊，是要求阿拉伯增产，让他们补贴美国高油价的压力，是让阿拉伯世界我亏点钱卖，对不对？然后来补贴你美国的高油价压力，让他选举顺利一点。还有就是说要补贴美国制裁俄罗斯的后果，并且拜登一张嘴就把他们的王储骂成的是什么？骂成的是贱民。但是呢，中国去就不一样了，他带的友谊跟尊重。 要是各位你是阿拉伯的国王跟你的贵族群，我们就不要说王储被骂贱民那个王储了，就光这个王储是你的兄弟，对不对？他是阿拉伯人，是穆斯林，那国王更不用讲，他是一国之君。有人去骂你的儿子，骂你的兄弟，你的这个家伙来，你会给他好脸色看吗？是不是？所以是说，当然就比较难了。他宁愿去接待来自远方的朋友，还是远道而来的对手呢？所以说啊，这个美国现在也是自己也是产油国，以及。 确确实实的也是产油国的对手，而你身为竞争对手，还要跑过来掏自己的家底去支持你的亏空，那这样子的话，大家当然不会给你好脸色看吧？说对不对呢？而这个阿拉伯世界的转变呢，接下来就是许多国家的立场也会开始的转变，包含我们之前谈到了欧洲，目前除了英国啊，其他国家已经表示并不会继续跟随着美国一贯性的脚步，无条件的抗中。 而是会以自己的步调来与中国做战略性的合作，包含了是现在已经释放出一些空气，接下来可能要处理的就是中欧投资协定，这个我们两年前就谈过，那可惜它被终止掉了。而这对美国来说啊，又是一件坏事了。为什么呢？因为一旦欧洲跟中国开始进行了更广泛的经贸的合作，中国它自己本身又掌握了能源的稳定度，又结了 RCEP、RCEP 等等国际贸易组织。 那么连带着欧洲的经济也可以从中国身上来获得间接的帮助。那欧洲获得了经济的帮助，欧元的基础那也就会变得越来越稳固。欧元一旦稳固，那就是美国的对手，对于美元的霸权又是一个隐忧。而为什么欧元的欧元区的力量越强，就会变成美元霸权的隐忧呢？ 因为一旦欧元不是绝对与美元形成了相互的关系，而是一大部分力量会跟亚洲还有非洲产生强大的经济互补的关系，那么这在美国以后要印钞票来补他们自己的财务黑洞，这就没办法把锅全部甩在欧洲的身上，让欧洲来补美国的亏空了。这个我们在次贷风暴跟这次乌尔之战中可以看到。 欧洲基本上就是美国的存款保险箱。美国什么时候缺钱了，就直接去欧洲领一批。q 一撒钱撒到没钱了怎么办？去欧洲领。支援乌克兰的武器跟资金打水漂了怎么办？去欧洲领。所以说，欧洲就是美国的大金库保险箱。身为西方共主的美国，当然缺钱了就要去欧洲去领钱。只是美国挣钱了会不会存回欧洲呢？当然也不会。比如说什么 o u u s 就是 AUKUS 的 AUKUS，英美直接横刀夺爱，踢掉了合约有效的法国潜舰订单。他美国有回馈给法国一些什么样的好处吗？没有，对不对？我只要好处，但是我不负责分好处给你。呃，既然美国现在有这个危机啊，说那美国现在必须要的就是先一步抢占石油以外对世界有用的一个资源，那个是什么呢？ 太空科技吗？啊，当然不是。好，太空科技中国已经领先了。电动车的技术吗？中国现在推的比亚迪，在全世界的电动车市场已经开始攻城略地了。为什么？便宜嘛，对不对？那是核能吗？啊，这个技术啊，其实欧洲很多国家都会了。我们不能说它烂大街，但是它也不是一个很玄妙的一个一个技术了。那会不会是军事方面的极因素导弹呢？ 它是会让基因速导弹变成世界的绝对领先呢？这个俄罗斯啊，比方说极音速导弹，它连核动力导弹它都给出来了，更别说极音速了。好，而且它的极音速飞弹啊，那锆石导弹啊，都已经直接用在乌克兰土地上面，大看看，直接炸还不用负责的，对不对？那么美国这些东西都没办法竞争状况之下，那么最能够做的就是要怎么样？最主要做的就是半导体这个事情，所以掏空台湾。 把所有先进的制程拉回美国那里，这是当务之急的，也是美国长期以来所缺少的最后一块的拼图，在高科技部分，这个美国拉走台积电的员工啊，甚至还建立了台积电之村，对不对？一些员工都住在那边，里面应有尽有，就是这个原因。但是呢，各位还是要明白，台积电的一切啊，原本也都是美国的技术，美国人设计出来的，这个我们要分清楚一码归一码。 台积电不是研发者，它是一个很厉害的工厂，它可以把你想到的东西、设计出来的东西变成实际的东西。就像建筑师跟工头，对不对？你建筑师图画了出来，你没有包工头可以把你把它变成现实的的一个建筑，那也不行，是不是？你一定要需要包工头。那包工头也不能没有建筑师，建筑师也不能没有包工头。所以说，美国是建筑师，台湾是包工头，这样各位们他会了解老师的意思呢。 所以说我们台湾人是非常会开工厂的。美国人呢，他们也想得到他们要的，那我们台湾也能够做得出来，也就是他们也可以这么想，我们也可以，台湾也可以这么做。这就是所谓的自成的良率。而良率问题啊，它是不是只有台湾人做出来，台湾人才能做到呢？它不是啊，良率这个事情啊，它不是不能克服的。所以美国为什么急着挖走挖空台湾呢？因为美国现在需要的就是时间。 如果不能赢得时间，中国就可以像龟兔赛跑那只乌龟一样，慢慢地爬赢过美国这只兔子。而时间是什么？必须让它在在美国的美积电、什么台积电，是不是？你不断的生产，现在可能一个月二十万片，它能够增强到它以后能不能一个月来个一百万片？ 是不是能够达到它一定的数量的时候，它的技术就会起来了？但你不可能只靠那几百个工程师去做，所以说后面毕定带来美国当地的工程师、美国当地的技术人员啊，或是其他的任何方法，把美国的良率给制作起来。你只要有人带，有师傅在带，你这个东西你就会学的特别快。所以说这个对美国来讲，现在是当务之急，而且跟时间赛跑的东西。而美国只要拉走拉走台积电呢，他只要花大概老师估计啊。 大概不用一两年了，它的产量应该就可以拉起来。毕竟美国现在不是担心你现在制作的成本很高，钱美国用硬的就好了，那不是问题。问题是它能不能做得到？哦，了不起，再多挖几批台积电员工走也没有问题。总之，他们现在要冲的是产量，把它做起来。那么这个时候，它产量做起来了，它就可以怎么样？要求全世界。 你如果要先进的晶片，例如三纳米以下的尖端的晶片，那么以后你只能跟美国买。你像苹果公司是不是就很聪明了？我以后宣布，我只跟美国亚利桑那州的半导体厂去买。那谁呢？当然是台积电了，对不对？那所以说呢，到后面能不能呢？后面比如说我们台湾可不可以继续生产？可以继续生产了。但是假设啊，这边老师是假设，假设美国把事情做绝一点，就是说台积电你现在是美资企业，对不对？美国企业。 你现在以后你生产出来的三纳米以下的晶片，你都可以做，你也可以卖，但是你只能把货卖给到美国的台积电，由美国台积电去出货，那你是不是台湾台积电就不能直接接货了呢？所以在这个状况之下，美国就变成掌握全世界最高端晶片的话事权，它可以把它可以一手掌握起来。当然，当然这个东西是老师个人的推测，是不是这个样子？我们可以未来慢慢的我们去验证一下这个历史。 而如果美国掌握了先进先进制成的晶片，就能重拾世界唯一霸主的地位吗？这个说实在的，老师个人也是觉得还是很困难的，因为现在半导体的极限啊，已经慢慢在靠近了。一纳米还能做到一纳米以下呢？这个老师真的不知道。那你真的如果要争取这个世界晶片的霸权，而且要维持很长期的霸权，那么理论上，老师有请过一些这方面的贵客，啊，他们给老师一些建议，就是说。 这个基本上用现在的原料可能有点难度，他可能要去寻求更更好的材料，才能够在这个技术上有所突破。例如什么呢？中国现在研究的氮碳基晶片，这或许就是另辟蹊径的一个意味的存在。当然了，这也不能说目前七纳米以下的高级晶片呢就没有竞争力了。这个相信三五年之内啊，世界晶片的霸主啊，理论上还在台积电跟美国的手中。 不过，可能 GDP 呀产生出来的结果已经不会在台湾这里而已了，而是变成在美国。美国也需要冲 GDP 嘛？因为他二零二四年要选举，他现在不把产量做起来，把半导体的 GDP 冲起来，那请问他怎么去选举呢？对不对？所以说，美国下一个要收割的韭菜，不是应该是正在割的韭菜，除了欧洲，那么必然就是台湾。为什么收割台湾呢？这个我们下一段再来谈，好吗？看看各位什么问题哈。 哦，好，拖到不久，我讲了多久？哦，哥哥要提醒我按广告了，快按一下会发生什么事啊？不要了，不要再按了， <laughs> 也别按了，好吧？啊，《黄节金师》这本怎么看？《黄节金》这本，你老是问一些跟今天主题没关系，你会问跟今天主题有关系的？哦，书生不进，陈进来。哎呀，好啦，谢谢父兄啊！来哦，感谢剑步枪，感谢剑步枪的赞助啊，谢谢，感谢林冠林冠赞助啊，谢谢。 好，大家晚安哦！大家晚安。啊，糟糕，那没什么问题啊。 <laughs> 讲我好寂寞，我是不是按个广告一下？啊， <laughs> 没有啊，大家如果没有问题，我们就继续下去吧。啊，等下三元九一这说法靠谱吗？我不是已经讲过了吗？好吗？已经讲过了，我去看了，好不好？真的是。来啊，买六二零二三哈，没稀土也没用。哎，稀土这个东西哦，中国也不会去进的，因为你进了进了之后，你对全世界为敌了，说坦白。有些事情哦，是天下的名气。 我们可以，我们可以观之而不能持之，你知道吗？世界上的名气有些东西不是每一个人都可以拿到的，那些是高最高顶层的人才能值这个名气，就像皇冠那个国王的权杖一样，国王王冠跟权杖一样，这个东西啊，只有少数人可以去持它，而不是说我们说啊，禁他稀土，那美国的科技就垮了啊，这个是不行这样子，因为美国不是没有稀土，美国有稀土，它只是提炼不出来那么高高纯度而已。 那你现在中国把它禁了，你不是逼他把那个稀土的纯度赶快把它提纯出来吗？你只要跟中国高科技的人员招手，你给他一更高的钱，对不对？你现在多少钱？三万块人民币是不是？五万块人民币是不是？没关系，来我美国，我把币值从怎么样？从你人民币换成美元，你说那些高科技的人才会不会去？会去嘛？要是我我就去了，对不对？就像以前中国挖台湾人才，对你一个月六万块是不是？你一样，我给你六万，这从台币变人民币，多少人就跑过去了，是不是？ 说重赏之下必有勇夫，所以说中国继续卖这些稀土，那也是为了让中美国的稀土他们的一个资本力量不会那么快去提纯它，因为你要提纯它，你要花非常多的时间成本，还有你的预算去做这件事情。那现在中国买得到，当然就不用担心这些事情，这个是有关系的，好吗？中国那边有高人吗？我很多师傅，我好几个师傅就是在中国的，包含我学的奇门遁甲，还有一些法术，还有我们在学的铁板神术。 都是中国的老师，中国的师傅，对不对？为什么要交给我？我付学费的嘛， <laughs> 我没有讨价还价啊。那个很久以前的啦，各位各位可能还没有出，很多人都还在很小的时候，我就花钱，对不对？就可以就可以让他们，让他们愿意教，是不是？ <laughs> 金钱的力量还是有用的哦。当然他们也是愿意教啦，他们不教我也没办法嘛，对不对？所以那边高人是很多啦，很厉害的师傅在中国都有，不是只有台湾的师傅比较厉害。有时候啊，其实就是外来的和尚会念经了。 海外觉得台湾的师傅很厉害，没有，其实很多地方的师傅都很厉害，好吗？好，那我们还接下去哦，这个闲话不要讲太多，不然真的后面那一段还不要讲不完，好吧？所以说，我们刚刚谈到了美国下一个要接要去收割的韭菜啊，不管他的名单有多少个，里面一定会有台湾的。为什么呢？因为中国必然会回收台湾，所以美国必须把台湾的剩余价值给悉数榨干净，这才符合美国的利益。 在这个前提之下，我们这里先假设，假设哦，假设怎么样呢？台湾还有下一次的总统大选，那么下一次民进党继续执政的机会啊，还是有很大的概率的啊！不要以为是说现在民进党啊在现实党九合一惨败了，那你可能明年的时候选总统的时候啊，他可能就会输。哎，没有，这不一定啊，这绝对是不一定的。为什么呢？因为民进党执政是符合美国的利益，我们要要从大环境去看这件事情。 怎么样符合美国的利益呢？就是民进党现在会同意台积电被挖角，连任之后就可以更把全部的护国神山一一的怎么样，慢慢的移出台湾。各位要知道，光失去台积电了，假设台积电真的被挖完了，只剩下二十二十八纳米这些这些烂大街的晶片留在台湾，我们的名目 GDP 啊，少说你会倒退十年，严重倒退二十年的概率是有的哦。各位不要小看台积电给我们国家造成的 GDP 的影响度，那是非常非常之高的。 但是我们政府啊，对这些台积电移到美国去啊，感到欢欣鼓舞。这个老师的智商是有限，可能我的智能也有一些障碍，不知道为什么。但是呢，应该是没有什么智慧的关系吧？不知道这些大官们啊，这些这些高层啊，他们的高瞻远瞩。但是我们从大环境里面来看啊，台湾未来的前景啊，老师个人认为，按照目前的模式，是看不到任何其他发展机会的。这个从我们大崩坏系列里面呢，我们就开始谈到。 什么呢？台湾的人口结构啊，已经步入了日本的后尘，要进入了人口萎萎缩跟衰退的时间了。这个人口啊，就是房地产的能量跟动力，失去了人口的增长，房地产无论你怎么去炒它，你最多只能维持现状。但是房地产熄火的速度会比各位想象的还要来得快。再加上台湾的高科技如果被挖走了， 这对我们的 GDP 也会有很大的影响，再加上你的人口萎缩了，你的人口劳动力不够了，增加不了太多的产值。然后过去的中生代，也就是像什么呢？像老师这个年纪，大概三十五岁到五十岁之间的社会核心的人口，大多啊都还要去扛数十年的房贷。也就是说，我们现在这个阶层啊，已经预支了至少未来二十年的经济支出。 放哪里去呢？预支买回来这些水泥块，你这些水泥块，你想把它卖掉来换现金，除非是精华地带，啊，比如说各大直辖市的市中心啊，那个当然是没有问题的。但是如果是其他的地方，你想要获利脱手，就会变得越来越有难度。老师不是说啊，下个月就完蛋了，我说明年房地产崩盘，不是这个意思。我们看这个产业的发展，最短极短要看五年，正常要看十年。老师现在是这个意思。 而这个是老师唱衰台湾吗？那么，请把各位的眼光放在三明治以外，我们看看日本，现在就知道了。日本现在的房地产就是台湾未来的状况，台湾只会更差，不会更好。为什么呢？因为我们中华民国台湾的软实力是的的确确差日本很大很大一点点，对不对？就连观光你都输人。那么各位可以去自己问看看，居住在日本的亲友。 你在日本买房，你能不能够炒房获利，对不对？可以吗？你可以投资房地产，然后你转卖获得大笔的钱吗？这个不用老师说，各位可以自己亲自去做功课就知道了。就像我们台湾，你解禁之后，大家全部跑去日本去旅游，日本旅游好不好？好，当然好，那绝对是没有问题的，去玩都好，对不对？但是为什么没有大量的人口来台湾呢？ 因为台湾没有足够多的旅游资源，也没有足够多的一些景点，或是我们的旅游文化可以吸引到其他国家要来。不是我们台湾不开放这些国门啊！有些人说大陆不来，我们对其他人开放，那其他人不来呀？因为他来台湾要干什么？他不知道。他去日本，他可以知道；他去京都、去大阪、去神奈川，然后去看钢弹的钢弹的制造地，或是你去北海道，对不对？或去奈良去喂喂鹿。 是不是你在台湾台北一零一，然后呢，然后呢，然后没有了，是不是就没有了？所以说你能够吃到的很少。那到处台湾人就是很奇怪，对，摊贩就喜欢宰观光客。张老师以前住士林，是不是？那个开玩笑，那些卖水果的，我真的觉得你的业报一定很深呐，我真的这么觉得。你是干嘛要去骗人呢？这是不对的事情嘛？为什么你要去做呢？做一做就现在就本地人都不去了，去那边就是盘子，是不是？ 到后来就变抓娃娃机店，到最后连把抓娃娃机店都活不下去了，对不对？所以说我们的实力不如人，我们只要失去的高科技，我们几乎就已经没有发展 GDP 的能量。我们现在学生啊，你念理工科，你还可以说以后我去高科技厂上班，台积电上班当个作业员，年薪也有八十万，是不是？对，拼命死命轮嘛，是不是？但是你如果你未来你有台积电可以上嘛，你就算有台积电可以上，你还有办法。 你还有办法得到相对应的物价涨了之后的那个收入吗？这是有困难的。所以说，台湾走向日本化，那就还还是还算好一点，应该这么讲。如果走向南韩那样啊，台湾的下一代真的只能说怎么样呢？你只能只能想的不错了，但是做起来真的有点困难的状态。而现在中国也不会去跟台湾打什么热兵器战啊，现在也不急了。为什么？他现在给你打文战。 什么文战呢？不是叫你写作文，不是跟你征文比赛，对不对？而是他现在逐步的收缩台湾输往中国的贸易。这个我们看到啊，上周就有许多的生鲜食品、鱼货类的已经不能够再输往中国了。这个是我们商品有问题吗？还是说这个这个它的质量有问题呢？我们说它是，也是；说它不是，那还真的不是这个问题。为什么？ 因为中国今年年初啊就已经改变了输往中国商品的注册方式，也就是他要注明什么，他们的商品的名称跟产地的相关规定，提交给中国，按照现在的规定方法去申报，那就可以了，这个没有问题。这个部分不是针对台湾，也包含日本、韩国，所有跟中国要贸易的国家都必须按照这个规定，哈，给你半年以上的时间。 那你去提交，而且完成通过，你就可以继续的贸易。各位要知道，日本跟韩国输往中国大陆的贸易额，那是远远超过台湾的。当然，因为他们的国土跟他们人口比我们还要多嘛。而台湾呢，台湾是不一样，台湾也算是对外给我们示好。了。我们还有 a p e a ECFA 那个 a p e a 所以获得了中国有在早收清单里面一些特殊的让利管道。但是你也不能让别人无条件的让利啊，对不对？人家是国家，我们做生意的。 不了一天，跟你听到你搞这个样子啊，所以说到现在为止啊，还还是让利，但是很多事情你还是必须按照他的规矩去做。各位啊，这个《A 克法》，各位可能太年轻了，不是很了解。《A 克法》以前在通过的时候，好像在马英九时期吧，是不是？通过《A 克法》，当时民进党的谢长廷先生就说有什么东西呢？你只要签订《A 克法》，这女人垂不安，女人找不到老公哦，扎波隆给欧龙刚，就去黑龙江去劳改，对不对？好可怕，好邪恶的《A 克法》。 那为什么民进党上台之后不直接终止 APEC 了？因为终止了，台湾的经济啊大概率也会重重摔了一跤。而这次的问题到底在哪里呢？问题就在于中国改这个货品登记注册的机制，明面上它不是针对台湾，而是他自己国家内部的贸易规定。这个这个规定啊，不但他们自己国家通过了，而且他还交到 WTO 去，WTO 也是通报制的，说他已经知道中国做这件事情，而且时间非常久了。 但是我们的政府还在大声疾呼说，他要去跟 WTO 去抗议，在抗议什么？人家早就知道，了，早半年知道了，而且我们也知道这件事情，是不是？所以说这个是场面话，但实际上不是这样干的。你不能去管到别人的国家内部的法律，而这个到底关键在哪里呢？关键就是在于输入中国的产品，无论是什么东西，你都必须注明你生产地啊，这个不是问题。问题在哪里？问题是他们同意日本写日本国。 同意韩国写“大韩民国”，但是他不同意我们写“中华民国”， <laughs> 也不同意我们写“台湾”，对不对？他们必须要有一定固定的产地名称，叫做“中国台湾”。啪一声没了，我们一年五十亿的生鲜鱼货市场，一周消失了，没办法进去了。而这个制度啊，后不会只扩展只只有到现在的这个鱼货市场了，不止啊，传说它还要继续的扩增下去，因为这是他们国家的既定政策。 人家国家的法律啊，我们不能说对或不对，那是他们的规定。但是我们要跟他做生意，要么就是我符合你的规定，我跟你做生意；要么就是我不服从你的规定，我们就不做生意嘛。就说美国你的你的那个反托拉斯的法案，对不对？三零一条款，他说你不符合，你就不符合，你也没办法，是不是？所以未来许多商品啊都没办法再去输入到中国。你在台湾写中国台湾，然后出口，那你当然台湾海关也出不去。 你只写台湾，那对岸你就进不去，是不是？更别想说你写中华民国。所以这个结果就是配合对方，台湾政府就让你出不去；配合我们政府，那对岸就不让我们进不去。你还真的没有办法突破这个障碍，除非真的是台湾政府必须睁一只眼闭一只眼。为什么？因为全世界九成九的国家都同意，世界上只有一个中国，那叫中华人民共和国。这也就算了，还没有人认为一个国家叫做台湾国或是中华民国，对不对？那么现状就变得很有趣的一件事情。 美国迫不及待地要挖走台湾的关键高科技，而且还直接通过贷款融资台湾一百亿美元。怎么讲？我们我没有说要借钱，结果你就强迫我借一百亿美元去买他们的破铜烂铁。什么爱国者杯的？你怎么跟中国去比那个那个不一样的东西呀？是不是？说是让我们保护我们自己，而且这笔钱你还不能不借。为什么？因为无论如何，我们这块岛的残存价值已经不多了。 现在能够榨出多少的残存价值来呀？就尽量把它榨出来，所以说还要往死命榨，拼命的捞捞走一些算一些。这个我们刚刚讲过，这个是符合美国的国家利益，他们本来就应该这么样去做，争取他们国家的利益。只是老师的智能有点障碍，我不了解为什么我们的政府没有保护我们自己国家的最高的利益，各位说是吗？ 而委内瑞拉在前面被美国抛弃过，阿富汗在后面被美国抛弃过，乌克兰在进行中迟早被美国抛弃。我们的政府到底要把我们牺牲到什么地步，那他他们才愿意心满意足呢？这个老师不知道，老师说过，老师智能有点障碍，好吗？而这个我们举例而言啊，搬走台湾台积电关键技术跟人才啊，就像把一座发电厂里面的发电机组给搬走了，其他设备都还在。 那请问这个没有发电机组的发电厂，它还有什么样作用呢？所以说我们要知道意识形态就容易蒙住人的心智。各位你觉得呢？好，那我们还有一段其实是讲不完的，我看看那个什么东西呢？讲不完了，算了，我下面那段不讲了。那 <laughs> 五十六分了，怎么讲也讲不完了。那个还一小段，还小段不多了，所以我们就打住啊，打住， <laughs> 打住，好吗？好，来，我看各位什么问题啊？我们换来聊天好了。 别四点开车了，加油哈！对，川普没比习大大规格高，差不多吧，我觉得差不多的规格是高，而地毯颜色不一样，地毯颜色是不一样。杭州、厦门不错，啊，我厦门不错，厦门、厦门天气跟台湾差不多，现还 OK。三三月九二零二四开始的，我不是讲过三月九运了嘛？已经讲过了，你要自己看好吗？也就刚好讲过了，对不对？ 他直接在衰退了，哦，真的。我希望台湾是有办法逆转胜的，但是现在真的是有一点点障碍。说真的，那真的是有点障碍。哦，台湾几个月前蔡英文就讲了，允许台商到大陆经商，用中国台湾的名字，那这些事情台湾当局就知道了。这个不一定哈，这个不一定。你到台湾，你到中国大陆去，你可以写中国台湾。问题是你从台湾出去，这个就不不合规定了。 台湾的海关看的不是中国台湾了，除非它上面有下面的你。台湾的海关跟这些贸易业全部可以写中国台湾，但是你要选举，你的你所有产品上面写中国台湾，你觉得他以后想抗中保台还有谁信啊？对不对？你东西出去就到中国台湾了，那你还讲个什么东西？是不是？所以中国很聪明，他现在就再度抛出了九二共识，就是来帮你解套的。我说白了吧，中国还到目前为止还算对我们台湾有点善意了，还有这么一点点善意，不多了。 啊，就是让我们有九个公司，一个中国各自表述啊，怎么表述？当然现在不是各自表述，一个中国他来表述了，对不对？你接受他的条件，我们就可以活下去，就这么简单。这个是没有办法的事情，好吗？呃，你推到门上的花弄好了吗？啊哈哈，我忘记了，我屁脸的屁都忘记了，各位，我屁脸的屁都忘记了啊，屁都忘记了。好，我会去，我会去做。有你提醒很重要，好吧？因为反正二月四号来交交立春嘛，在那之前我一会做出来。 <laughs> <laughs> 没有，农历新年前我一定会做出来，因为农历新年他还没有交大运嘛，我们要交立春才算嘛，对不对？那时候才算。那最后我们还是要讲一下哈，我们还是要讲一下好不好？我们还是要记录一下，对不对？我们的流年批算服务啊，哦，我们现在下今到今天以前的，在下周末之前啊，全部都在批算完成。这个老师确定百分之百，肯定刚定钻石定，这个是没有问题了。这刚刚已经全部解释过，都没有问题。 那你收到榴莲，你觉得有问题的，你是你觉得是说在榴莲范围之内，你觉得有疑惑的，不要客气，你就直接收到那个信，直接回信给老师，老师就会跟你，我们就可以来讨论一下，好不好？你你没有讲，我也不知道你问题在哪里。很多朋友啊，都我知道是愿意支持老师，所以说呢，他什么都没讲，就说我报榴莲，但是什么都没讲，没有关系，老师还是尽量的帮你去做服务。但是如果你有问题的，不要害羞，对不对？ 啊，比方说老师很忙，然后来问问题不对啊，不是，这是对的。你不要用微信问，你也不要用赖问，你要用电子信箱问，老师一定会尽快的把你回信，因为我会再重新看一次你的命盘，针对你在我命我们那个范围以内的流年，不要跟我讲明年跟后年的事情啊，那个我没办法回答你，好不好？开玩笑，我来赚你第二次、第三次钱的，对不对？哈哈哈。 哦，就在就在你固定留言范围以内的，你觉得哪里有疑惑，的，我们可以讨论。好，我们可以去讲这些事情，好吗？哦，不要害羞啊！这老师是收你的钱，就是要帮你服务的事情，这个很正常。还有我们的二零二零一二零二二年底的我们的一个点灯法会，哈，第一批点灯法会在二月十二月二十三号就要开始办了，以二十一号就要办理结束。那感谢各位支持哦，这个大家都陆续报名了，这个报名到十二月二十一号。 那明天的时候，据说金立老师他会完成他第二梯法会的报名须知，它里面包含了什么四白虎啦，包括是什么药师灯啊、姻缘灯啊、求子灯啊，哎，我不知道什么灯，反正那是他的工作哦，他会开始准备好这事宜给大家去报名。那这个东西就可以询问他，因为我会帮助他来办好这个法会，毕竟掌门嘛，对不对？还是要去做这些事情。所以这两场法会，陈老师都会参与啊，只是说后面比较专业的部分。 单一的部分，然后天老师去做特殊的去处理，每一个刻意都有它特殊的地方了，不是说我们什么做一做，全部都可以弄起来，没有了，我们刻意还是有很细密的地方。哦，这个东西很多的法式，还有很多的步骤啊，啊，不足外人所道也，以交给我们就可以了，好吗？那记得我们等下看我们的看完之后看回放的时候，你记得留个言，好看满三十秒啊，留个言，啊，给老师正面加持一下，整个站子也好嘛，对不对？好不好？感谢各位今天的收看。 我是陈老师，我们下周三会有我们的二零二三年一月的流月总论解析，我们下次见。